Toda su vida han perseguido su propia destrucción. Finalmente estoy aquí. Anhelas la muerte. Voy a limpiar este mundo. Lo ansío todo. Tanta hambre. Toda la vida será reutilizada. El vacío vivirá. Estaremos esperando.